sonha. É por isso que voa a risonha. Ela traz alegria sincera, traz a primavera, traz o tempo bom. É uma ave pernalta e bicuda, dependendo do clima ela muda. Ela traz muita sorte pra gente, traz eternamente paz no coração. A cegonha é uma ave beleza, meio portuguesa, meio universal. imigração. A cegonha visita o espaço. É de lá que ela traz um pedaço. Ela traz um olhar para frente. Traz o dia quente, traz a imensidão. natureza mais